Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք սովորել ենք while loop-ի մասին, հա, քանի դեռ loop-ի մասին, այսինքն եթե մենք ուզում ենք ասենք թե 10 անգամ պատտվենք, մենք կարող ենք անենք i թող լինի 0, քանի դեռ i-ը ավելի քիչ է, քան 10, Եվ ստեղ կարող ենք ուրեմն դե i-ը պետքա փոխենք, i+1, որը նույնն է ինչպես որ i երբե պլյուս հավասար է 1, որը նույնն է ինչպես որ i++։ Okay խնդրեմ, սա ուրեմն 10 անգամ կպտտվի, այսինքն քանի որ i-ը 0-ից մինչև 9 է, հենց հասնի 10-ին, դուրս կգա եւ կավարտվի մեր loop-ը։ Այս նույն տիպի գործողություն կարող ենք անենք հետեւյալ ձևով. for loop-ով։ For-ը գրեթե նույնն է ինչպես որ while-ը, ուղղակի սա, սա եւ սա ոնց որ դնում է մի տեղ։ Նայեք ստեղ for քանի դեռ դե մի հատ նոր փոփոխական ստեղծեմ, որպեսզի i-ի հետ պարում խնդիր չառաջանա, x թող լինի 0, քանի դեռ x ավելի քիչ են քան 10, x++։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս loop-ը կկտրվի 10 անգամ, այսինքն այս բլոկը ստեղից միջև ստեղ կաշխատի 10 անգամ։ Լոգիկան while-ի եւ for-ի լրիվ նույնն է ուղակի for-ը մի տեսակ այդ երեք մասը, հա, այդ loop-ի, այսինքն այդ փոփոխական ստեղծելը, boolean արժեքի ստուգումը եւ այդ փոփոխականը ամեն ցիկլից հետո ուրեմն փոխելը, մի տեսակ ոնց որ ձևավորվում է մի տեղ, որպեսի ավելի հեշտ կարդացվի, ավելի ինձ մի քիչ կոկիկ լինի։ Այդքան բան, բայց լոգիկան լրիվ նույնն է for-ի եւ while-ի։ Այսինքն մենք սկզբից ստեղծում ենք ինչ-որ մի փոփոխական, հետո ինչ-որ boolean ենք ստուգում եւ այդ փոփոխականը կամ իրավիճակը ներքին ամեն ցիկլից հետո փոխում ենք։ Այդքան բան, այդ էլ մեր for loop-ը։ Կամ մի հատ էլ loop, որը կոչվում է do while, okay? Ոնց որ արա քանի դեռ, հա, ինչ-որ տես մի բան։ do while Եվ այս while-ում ասենք թե ես պաստամ false։ Ինչ կլինի, եթե ես բլոկի մեջ alert անեմ hi, ինքը ինչ կանի, ինքը սկզբից ուրեմն այս բլոկը աշխատացնում է, հետո նոր ստուգում է այս while-ի boolean-ը, որպեսի հասկանա նորից աշխատացնի բլոկը, թե ոչ։ Այսինքն նույնիսկ եթե while-ը ուղղակի false լինի, ինքը մեկը գոնե մի անգամ աշխատի։ Նայեք ստեղ։ Թե run անենք սա, հա, տեսակ, տեսանք hi։ At once որովհետև ինքը սկզբից այս բլոկը աշխատացրեց, հետո նոր ստուգեց, տեսավ, որ while-ը false-ա ու էլ չարեց։ Մենք նույնպես կարող ենք ստեղծենք ստեղ loop, այսինքն օրինակ տանք քանի որ i ավելի քիչ է քան 10 եւ ստեղ անենք, ասենք i++, ահա այս նշանակումը, որ այս բլոկը արդեն կպտտվի 10 անգամ, հա, այսինքն մի անգամ կպտտվի i-ը կդառնա 1, հետո իր կպտտվի կդառնա 2 եւ այլն եւ այլն, միջև որ հենց այն պահին, երբ որ ինքը դառնա 10, ինքը արդեն դուրս կգա եւ նույնիսկ չի կրկնվի։ Ամ Էլի եմ ասում, do-ի ու while-ի տարբերությունը զուտ n է, որ այս բլոկը անպայման գոնե առաջին անգամ կաշխատի։ Իսկ while-ի դեպքում, եթե boolean-ը while-ի false լինի, ընդհանրապես բլոկը չի աշխատի։ Այդքան բան։ Ուրեմն մենք ունենք while, for եւ do while։ Այդ երեք լուպերը։ Այդքան բան։ Հույսով եմ բարձր շուտով կհանդիպենք։ Առայժմ